Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Aura Karisma Putri Mahasiswa Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi Dengan IPM 218110005 Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang ingatan atau memori dengan dosen Bapak Dr. Fikri Idris, SPSI. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pokok pembahasan tentang ingatan atau memori adalah Ingatan merupakan fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Ingatan atau memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Namun, tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik hanya informasi saja yang mampu tersimpan. Pada suatu saat, ingatan itu bisa diambil kembali. Proses mengingat informasi ada tiga tahap. Yang pertama, memasukkan informasi atau encoding. Kedua, penyimpanan atau storage. Ketiga, mengingat atau retrieval. Proses terbentuknya memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Pada proses ini, melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah digunakan, maka akan terjadi kondisi tidak mengingat sesuatu atau yang disebut dengan lupa. Cara untuk mengembalikan ingatan yaitu dengan recall, recognize, dan reintegrative. Demikianlah penjelasan terkait bagaimana posisi memori dalam kondisi psikis manusia ditinjau dari sisi psikologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.